Ok, am curățat uh, bine uh, carterul, așa, uh, am curățat masticul vechi, am dat din nou cu mastic și vom, uh, vom uh, remonta carterul. Ok, vom remonta carterul. în partea de sus. Am curățat bine canalul de la piston, așa, ca să poată să intre segmentul nou cum trebuie. Uh, punem segmentul nou. Ok, am fixat segmentul nou. Punem garnitura. O să dăm cu puțin mastic și aici ca să fim siguri că setul este vechi și din cauza aceasta există posibilitatea să fie deformări, ușoare deformări și pentru a evita orice uh, problemă. Așa vom da cu mastic și în partea aceasta. Ok, uh, am pus garnitura, am dat cu puțin mastic și cilindru, Uh, am bine uh, pistonul și cilindru cu un ulei de amestec. Așa segmentul este băgat. Acum vom uh, introduce cilindru pe piston. Așa. Ok, gata, băgați și pistonul. cheie, am băgat bine cilindru. O să învârtim o dată să avem grijă să se învârtă ușor. Ok, totul în regulă. Așa, vom prinde cu cele patru prezoane. Ok, am strâns cele patru prezoane. Continuăm ansamblarea, punem eșapamentul, garnitura eșapamentul două șuruburi de prindere. Ok, am pus eșapamentul, am pus motorul înapoi. Acum urmează carburatorul în garnitura. Așa. Carburatorul. Ok. Se prinde și accelerația. decorație. Așa. E și carcasa de la filtru de aer. Și furtunelul. Am băgat furtunelul prindem cele două piulițe de fixare. Cu... Am stras și Vom prinde demarorul așa cum este, pentru a putea să o testăm și apoi prindem și carcasele. Ok, am strâns demarorul, îi vom pune bujia și vom încerca să o pornim ok. Uh, Amursăm pompița. Ok. Tragem șocul. Da, e tot în regulă. Ok, vom lua și o compresie. ok. Accelerația să fie la maxim. Așa. Da, este foarte bună. Am schimbat decât uh, segmentul și deja a crescut aproape la 5 compresia, deci este foarte bună.